Salut c'est très très heureux de vous retrouver cette semaine. Je vous propose un petit jam, tout le monde va participer. Je vous écris un solo que je viens de vous jouer. Les tablatures sont disponibles en ouvrant la description de cette vidéo. Vous trouverez un lien vers ma page Tipeee et vous trouverez également la backing track, la backing track qui est accessible pour tout le monde. Je vous propose deux options. La première, eh bien c'est de faire une reprise la plus fidèle possible du modeste solo mélodique que je viens de vous proposer et la deuxième, c'est de faire votre propre solo, soit une improvisation, soit d'écrire votre solo en vous basant sur cette backing track, mais attention, très important, ça doit être un solo rock, et ça doit être, enfin rock ou metal et ça doit être mélodique. Ceci n'est pas une compétition, ce n'est pas pour savoir qui joue le mieux de la guitare, c'est un jam, tout le monde a le droit de participer quel que soit votre niveau. Ce que je viens de jouer précédemment n'est pas le maître étalon de ce qu'il va falloir produire vous avec votre guitare. Vous pouvez faire ce que vous voulez et de la manière dont vous le souhaitez. Il n'y a pas de règles, il n'y aura pas de vainqueur toutes les meilleures contributions, c'est-à-dire celles qui seront les plus pertinentes, c'est-à-dire <laughs> si je, vais certainement recevoir des choses qui vont avoir un petit peu rien à voir avec le sujet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me mettre certainement des liens vers leur chaîne YouTube où ils vont jouer un truc qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Donc tous les liens qui seront pertinents eh bien, seront crédités dans la description de cette vidéo. Donc ouvrez la description de cette vidéo si vous voulez y voir votre vidéo. Je compte donc sur votre participation, j'attends vos réponses et euh, vos contributions vidéo avec impatience. Je précise que ce petit jam est lancé à l'initiative de mon ami Martin qui est producteur vidéo pour la chaîne Bax Music, euh, backshop.fr qui me proposait de mettre en ligne un petit jam et c'est vrai que c'est pas trop trop mon truc donc j'ai préféré faire la chose en bonne et due forme et vous proposer quelque chose d'un petit peu présentable comme ça avec un solo déjà écrit et euh, une backing track. Donc voilà, c'est parti, c'est à vous de jouer, à très bientôt, prenez soin de vous, restez chez vous et jouez de la guitare. Bye bye.